Pred časom, ko je bil še minister, je Žiga Turk eh, nekako tako rekel, ne, da so rektori tudi direktori. Ne, sedaj predlog zakona o visokem šolstvu nadaljuje to usmeritev. In to predvsem tako, da sistematično briše mejo med javnim in zasebnim, oziroma je sploh ne postavlja. Tore, če si pogledamo primer, lahko imamo dva študenta na istem študijskem programu, z identičnimi obveznostmi, ki sedita v isti predavalnici, poslušata istega predavatelja, vendar se za enega to predavanje izvaja kot javna služba, za drugega pa kot dejavnost na prostem trgu, kot je to zapisano v zakonu. Zdaj, kljub temu, da v zakonu ta del, ki je, javna, ki je definiran kot javna služba, ostaja v veliki meri nespremenjen, zgleda, kot da se nič bistvenega ne dogaja, da je ta videz zelo zavajajoč, ker ravno ta drugi del, del, ki se izvaja kot dejavnost na prostem trgu, zakon uvaja na tak način, da sistematično spodkopava javni del. Torej, z kakšnimi načini zdaj zakon briše to mejo oziroma je ne vzpostavlja med javnim in Eh, dejavnosti na prostem trgu, ne zatem, da ne spostavi nobenega vsebinskega kriterija, kdaj neka dejavnost spade v javno in kdaj v zasebno. Edini kriterij, ki je tam spostavljen, je, ali se minister poslučajno odloči, da nek del študijskega programa ali pa študijski program eh, financira za javnimi sredstvi. Torej, edina definicija javnega je tam pač se zvede na državnost. Eh, in to se potem konkretno kaže po eni strani z uvajanjem šolnin na tem, kar, kar je ponovem polni študij, kar je nekoč bil redni študij. Ne, včasih je bil, oziroma še vedno je, sedaj izredni študij ločen od rednega. Uh, sedaj se ta meja ne, med plačljivim in brezplačnim študijem briše. Torej, kako konkretno zdaj zakon podira mejo med javnim in zasebnim. Na ena stvar so šolnine, ki se selijo iz tega, kar je do sedaj bil izredni študij, na to, kar se sedaj po novem imenuje polni študij. <clears throat> In za razliko od izrednega študija, ki je bil sicer jasno definiran kot eh, nek študij za tiste, ki študirajo ob delu, sedaj ne obstaja nobena razlika več med plačljivim in eh, brezplačnim študijem. Eh, hkrati zakon ne določa nobenih norma, delovnih normativov za zaposlene, ko izvajajo nek študij v obliki te dejavnosti na prostem trgu. Um, Uvaja tudi druge mehanizme, eh, recimo spodbuja iskanje donacij, komercializacijo znanja v obliki spinov podjetij, eh, odsvajanja intelektualne lastnine in zaposlene nagrajuje glede na to, koliko plačljivih študentov imajo v predavalnici. Torej, uvaja nek kriterij za nagrajevanje zaposlenih, ki nima nikakršne zveze ne za kakovostjo poučevanja, ne za kakovostjo raziskovanja, znate, več jih motivira k temu, da iščejo čim več eh, študente, ki bodo plačevali šolnine. Ne, zdaj ministrstvo pravi, da je mejo za, za ne, to število predstavljivih študentov postavilo tako, kot če trenutno obstaja, nekaj je pa zelo uh, zavajajoče. Ministrstvo tu zelo pristransko izbira podatke. Namreč, če pogledamo, število upisanih na izrednih študij že deset let konstantno zelo hitro pada. Ne, ob zadnjem upisu, za katerega imamo podatke, je bil delež upisanih na izredni študij manj kot deset odstotkov. Ne, torej zakon očitno ne določa meje tam, kot stoji Zdaj, ker glede na trenutne procese, bi bilo edino smiselno spostaviti eh, zakonski okvir za to, da se izredni študij, ki je definitivno anomalija, ukine. Ne nujno čez noč, ampak čez čas. Kar zakon stori, je, da odpre eno zelo široko eh, okno za uvajanje plačljivih, eh, za širjenje plačljivih oblik študija in ne, poleg tega eh, tudi zaposlene nagrajuje Eh, za to. Hkrati pa spreminja vodstva univerz, ki so do sedaj, vsaj na papirju, bila demokratično izvoljena in odgovorna akademski skupnosti eh, in jim omogoča zelo veliko samovolje za določene delovnih normativov, eh, odločenja oblikah dela na tem delu, ki se izvaja kot dejavnost na prostem trgu in ki smo ugotovili, ni definiran, ni jasno razločen od javnega, ne, zato lahko pričakujemo, da se ti procesi ne, po eni strani eh, prenašanja moči na nek nov sloj menedžmenta na univerzi in hkratenje, hkrat, eh, hkrati kratenje pravid zaposlenih, ne, da se bodo širili tudi na ta del, ki je sicer nominalno v zakonu definiran kot javna služba.